4. maijā Valmjerā Bosch superkaus sezonas atklāšana. Baltijas ātrākie motokrosa piloti dodas cīņā par Valmjeras lielo balvu. Atbalsta Monster Energy, Sportland, Word, Latvijas, Rujens Saldējums. Fanus izklaidēs grupo Trunslīderīs! Velk skatās!